Sziasztok gyerekek, Gédébó vagyok. Sajnos elkezdődött a iskola, és így kevesebb Donkey Kong Country videót tudok nektek venni. De nem baj, mert akkor is veszek, hogyha nagyon kevés a időm rá, mert a videó az fontos. Attól hát, egyébként nem tudom miért ilyen rohadtul hangos, mert most is látom a hangerő szabályzón, hogy mikor nem beszélek, maximumra föl van húzva. Ez rohadt szarpály, szóval gyerektek, gondolkodzatok el, hogy akarjátok-e még eladni. Mert én megyek ebből a világból ki a hajósba. ¿eh? Tenía Sajnos elkezdődött az iskolai torív és Kicsit kevesebb rúgni kukát mész lesz. Bocs. Maradtál volna ott. De igen, pepá. Áthozom, mert igaz, megnyitottam az operát, hihetetlen belakoltam. Az előbb csobat.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 eu posso atirar aqui? A b s e r v e s e Menina, curva, olha, curva! Просто и тебе своими ногами на глаза паднут. Мою. Akkor lesz ma a vége ennek a vulkános ökörvevesnek. Mi az, hogy kell menni? Hát öcsém, ez nem Hocama aferin. Allah'ım. Homer bu uyuyama. Sen bu uyuyama. Biliyorsun. Sen de söyle. Okey. Okey. Okey. 你骂你！ elment a játékot. Borzalmas, tudta? Borzalmas! Nézd itt is! Hova mész? Hova mész? Ez még itt előttünk áll. ott egy aranyholdon, miért nem szerezhetem meg? Már az az utamban? Az aranyra utamban már egyszer ökül lesz szét verem. A Red Hot Ride. Ez... Ez dob már le! kapnánk már. Mindig az ilyen luvilát, vagy ballonon kell menni, nem igaz. Már, már kettőt túléltünk, ami ügyes. Na, menjünk tiszta lappal. Most már szétvágom. Ezzel kell mennem. đi Dễ yên ạ vâng. Trời ơi, ra lên đi sao arra alacsonyabb kell menni. Valahogy így csak fölviszem a szél, de és értem. up, that's none. Mm. Yes. Enough, baby. Look, look, this is fire. Look, this is fire. Is is aha composer. Dalej, what? Idziemy. Lawa z balonem, nie strasznie. Oro. Oro. Oro. Oro. Oro. Oro. Ghost! Hú. Aha. Zumzós. Hú. Pálya. Megint mi? Mi a foglalkozásod? Nekem. Hangkördigző. Nem mondom meg, mert az én taktikám az én elméletem, jó? А, бонус на языке. Find the token. Сколько? Объем. Потом бабан. Это бонус. akkor, hát akkor most innen. Laza kis indulás, innen indulunk. Bam! Bam! Bam!

Hmm? It was fun. I'm not BAM! BAM! revoltas. Ale tato, ono na sensie. Gozma! Bam! Andoni to zniknęła, Andoni to zniknęła. campo, subiendo un rato. A las vueltas. Eso. Pues. Adiós. Te quiero. Toca. Ik heb een paar ideeën. Gaat ik heb een paar Itt csak fel lehet menni, szóval csak ezzel lehetett itt menni. Miért nem lehet nagyobbat nyomni? Itt kell felszpanálnom. Ja. Ez meg be van ellenfélketek. Akkor, akkor egyszer a shift, a shift, shift, Másodszor a shift, mondom másodszor. Nem érdekel most már. Ha! でまあ1万クロックスマプータうんしないよなあブーグラここでキャメそな Да, задаюсь добрым оком. Добрым! И на самом деле. И такой вирок на фоне ходу я выпустил, как. Я лимар! Ай, твой смарт вам. На. Ди. Я так. Шикарно. Atazan voltunk. Most ezen. Ja, a boss. Hát ez most hosszú utas. Mit csinálják te? Mit csinálják ezt? Ja? Persze, azt hiszem, hogy elfelelsz.

Okay, that's what I hold on. Yeah, that's okay. We have to go some cookies. It's not the better. Megöltük ma? Na. Így, sikeresen megőztük. Á, nem! Még valamit kell csinálni, nem? Csak nem tudom, hogy mit. Mi a faszomat csináljak? Csináljak? Hát, mit csináljak? Micsoda a jak? Walony. Aha. Most A kezdem nem érteni, mik ezek a bosszok, és hogy meddig kell őket ölni. Na ezt például most el igen sokáig kell ölni. jó tudom jó sokáig. És lehet ennél kettőszer, kettőszer kell megölni. Most már nós é vamos zato vulkanov sas. vamos smo gledali na ovom